嗨，大家好，欢迎回到 N E career 啊。前阵子啊，我看到一个访谈，它是有关复兴航空空难幸存的空姐啊。她在啊讲到她在空难之后，那她的身体都伤都恢复了，但是一直没有办法走出心理阴影的这件事情。那他有提到说，他的亲朋好友啊都告诉他说啊，你已经很幸运了，那很多人都死了，你活下来了，你应该要好好的生活下去，走出来。 不要再继续消沉了。那他有提到说，其实这些意见呢，让他感到非常的受伤，那也更退缩，甚至不想再去跟人家沟通。这件事情让我想到，就是我前阵子的一个朋友，在外商担任一个 C level 的高阶主管哦。那在公司改组了之后呢，他一直没有办法适应啊改组之后的文化，做的很不开心，就开始萌生了辞职的念头。 那他的家人、他朋友啊，知道他的计划之后，其实都是劝他说：“啊，这个位置很好啊，钱又多啊，无论你有什么开心，忍忍就过去了。”那这个案例它的共同点是在说，其实我这位朋友他也感到非常的受伤，就是听到家人跟朋友这样讲，觉得不谅不谅解他的啊决定，那他他也不太想再去跟他们去做沟通。那我必须讲句实话是。 那他们讲的都没有错，那这个沟通到底是哪里出了问题？是当事人的问题听不下去吗？还是其他人说的不对呢？哦，其实啊，哈，在我们知道我们身边的亲朋好友遇到了困难的时候，其实我们都很希望可以帮助他们。哦，说常常我们说出来东西也没错，但是好的东西啊，用了错误的沟通方法，反而会让当事人觉得更受伤，更为退缩。 我想邀请你思考一下，如果有一天你走在路上跌倒了啊，但是旁边的人就跟你说：“哎呀，摔一下没事啊，你站起来继续走就好了。”哦，我相信你也会觉得这个人在讲风凉话啊。这个人讲的没有错，你跌倒再站起来继续走就好了嘛。为什么在这个状况下你就会不想听这个人讲啊？因为你跌倒了会痛嘛，嗯，多痛他又不知道，他凭什么告诉你说没事？哦，就算你讲的再有道理，我都不想听你说啊，对不对？ 哦，我一直提到，其实沟通这件事，双方的认知必须要很在接近的水平上，否则啊，你一个面对一个不理解自己的人啊，其实没有人想要跟对方沟通啊。在这个时候，你要解决这件事的方法，就是需要发挥你的同理心，去开启一段同理的沟通啊。当然，每个人都有自己的困难，同理对话并不是要去说服对方来同理你自己啊，说服对方来了解你自己的困境。 而是要发挥自己的同理心，把让自己站到对方的立场上，然后去了解对方的情况，后让对方也知道你了解他。我先推倒对方，因为他在困境中，在心里筑起的那道墙，我们才有办法继续进一步的做更深入的对话。啊，那同理沟通的步骤，第一步就是做倾听，而且不要给任何的判断。 听就好。我们在听别人抱怨的时候啊，常常会急于给予对方意见哦，所以就否定了对方的想法，或者是给予过度乐观的意见。例如说啊，没那么糟啦，啊，其实你也幸运了，别人都很不幸，或者是说啊，你为什么不这样做或那样做？啊，其实这都会造成反效果。无论你讲得再对吼，其实这都会造成反效果，让对方觉得很受伤、很退缩，甚至不想再继续跟你讲下去。那第二步呢，就是要判断对方的感受。 呃，因为不是每个人都有办法很准确的描述他在当下情绪，但是他的肢体语言会表达啊。这段沟通的过程中啊，不只是耳朵要到，你的眼睛跟你的心都要到。你要去注意他的肢体语言，例如说他在某些描述下，他的眼神会闪躲哦，或者是音量提高啊，表示说他会紧张，不自觉的握拳等等，或者是抱胸啊，产生一些防卫感。你要去判读他这些情绪在哪些状况下。 哦，他产生了哪些情绪？那第三步就是帮他把这个情境给梳理出来，帮他把这个情绪给梳理出来。啊，从你刚刚观察到、你听到的，他这样做，你一定很受伤吧？啊，遇到这样这样的状况，你一定觉得很失望吧？帮他把他这些混乱，或者是他觉得他被困在里面的这个情境跟情绪，帮他把它梳理出来，说出来，从你嘴巴里面说出来。 让他知道你是了解的。其实同理心这件事情呢，是不需要答案的。他必须靠他自己去找到答案，己去走出来。但是我们能做的是，我们放下心中的对错哦，放下自己的观点的想法，只要去做理解跟陪伴。在这一段同理对话之中呢，让他了解你是懂他的情况的。如果啊你发现常常人家听不下你给出的意见或想法。 也许啊，就是你少做了啊同理沟通的过程，好让对方从一开始就觉得你不了解他，然后把你拒于门外，不想再跟你继续沟通下去。那如果你想要学习更进一步的沟通技巧啊，也欢迎你报名我的沟通课程，让自己在沟通能力上更进一步哦。